Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Abang Studiato yang berada di kota Jakarta Semoga sore ini sehat-sehat selalu dan sukses selalu Semoga channelnya makin maju, makin berkembang Jangan lupa sahabat-sahabatku ya Baik sahabat pemula ataupun sahabat lama tetap semangat semangat berkarya, berkarya, berkarya, berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Kita hiburan aja, bikin ah, enjoy aja, bikin enjoy aja. Yang penting kita happy, happy, happy, happy, happy. Iya, welcome, welcome to channel Studio Eto ya. My sister, my mother, my grandmother, iya, father, uncle, brother, iya. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ya buat sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri maupun di luar negeri, semoga sehat-sehat selalu dan sukses selalu. I love you, I love you, I love you. I will can stop loving you. Yuk di sore ini ya mohon maaf nih Bang Etoy, Bang Etoy muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi uh, Kebetulan saya masih posisi di Jakarta Timur Di pinggir jalan, di pinggir jalan Mohon maaf ya, mohon maaf bila mana uh, suaranya berisik ya emang saya sengaja ya tidak saya edit beginilah apalah adanya jadi kita mau bikin video itu dimanapun bisa yang mau di jalanan di toilet meskipun di dalam rumah apa di dapur apa di WC bisa ya sahabat-sahabatku bisa di kamar juga ya Ya di sore ini saya akan bahas ya akan bahas ya sharing sharing sharing sharing berbagi pengalaman ya kan sekarang nih banyak sahabat-sahabat kita ya untuk yang sedang di mencari 10 dolar mencari 10 dolar mungkin eh, kaget ya apa gimana karena iklannya iklannya itu untuk mencari 10 dolar itu panjang-panjang sekali guys kadang ya iklannya itu kalau iklan-iklan Indonesia paling yang model apa ya yang senam apa gimana sama kebanyakan tuh yang makan pop mie ya mohon maaf nih e, maksudnya iklannya pada panjang ya itu muncul lagi muncul lagi panjang sampai durasi ada yang satu jam ada juga yang satu jam setengah atau 25 menit ya itu durasinya panjang-panjang kalau untuk mencari 10 dolar itu ya kadang ya iklan-iklan yang dari luar negeri ya dari India apa dari Amerika tapi itu sebetulnya bagus kalau kita tonton ya sahabat-sahabatku ya kalau kita tonton kalau kita tidak skip uh, iklannya emang panjang tapi itu menghasilkan uh, akan mempercepat untuk mempermudah mencari 10 dolar ya sahabat-sahabatku makanya eh, saran saya kan nggak mungkin ya nggak mungkin eh, orang lain ya tidak bukannya tidak membantu ya tidak 100% membantu kita karena mereka semua juga mempunyai kebutuhan atau waktunya eh, sibuk ya karena urusan pekerjaan atau urusan menyetrika atau urusan ya ngomong bayi atau apa ngomong bapaknya begitulah itu minum dulu ah ya Bismillahirrahmanirrahim ya jadi untuk mencari 10 dolar tuh iklannya panjang-panjang jadi buat sahabat-sahabatku ya jangan kaget ya baik pemula ya ini sebagai berbagi ilmu ya sharing ini masukan juga kadang mungkin uh, masuk uh, ngelihat di video yang sedang mencari monet eh yang cari mau yang mencari 10 dolar ya 10 dolar untuk 10 dolar itu syarat untuk mendapatkan Google AdSense itu iklannya panjang-panjang guys saya demi Allah saya nyampe bosen aduh ini lagi ini lagi yang durasi satu jam satu jam setengah karena ada yang dua jam tapi ini saya berhubung ya karena ya kita sambung nyambung masalah yang dulu kan untuk mencari 10 dolar itu di video saya ada kita bisa putar sendiri dengan memakai akun uh, yang lain. Jadi meskipun kita punya satu HP, kita bisa bikin akun cadangan. Kalau bisa sih akun cadangan-cadangan itu, kalau istilahnya akun bodong itu kita isi video-video juga ya. Bisa? Ya, kita jadi kita isi video-video kita ya berapa ini dan subscribe-subscribe juga ya ke orang lain jadi tidak terlalu bodong ya jadi kita bisa puter ya puter untuk mencari tem dolar jadi kita nonton video kita sendiri dengan akun yang lain ya. meskipun satu HP bisa sahabat-sahabatku itu benar saya melakukan seperti itu juga untuk membantu jam tayang bisa dan untuk mempercepat atau mempermudah mencari tem dolar aman aman tidak ada masalah tidak ada masalah uh, komentar tuh ya video itu video kita itu ya kadang-kadang video saya emang sengaja saya bikin panjang ya terserah kalian mau bikin pendek apa-apanya kalau bisa sih di atas satu menit lah enggak tiga menit lah sih lebih bagus kadang kalau ini makin panjang durasinya iklannya makin banyak kadang ada dari awal tuh pertama awal tuh kadang tiga kalau nggak di skip tuh bisa tiga iklan terus pertengahan juga ada lagi terus ada lagi terus terakhir ada lagi tiga iklan nah itu kan lumayan ya untuk mempercepat atau mempermudah mencari 10 dolar sahabat-sahabatku jadi untuk mempermudah 10 dolar itu ya iklannya jangan di skip dengan cara uh, kita bikin akun sendiri bikin akun yang lain ya di HP kita sendiri lalu tonton uh, iklannya sampai selesai itu aman ya aman sekali sahabat-sahabatku dan jangan kaget ya, iklannya panjang-panjang guys, apalagi iklan-iklan dari luar negeri. Ternyata itu e, lebih mahal jatuhnya ya, lebih bagus. Dan banyak juga sih sekarang-sekarang iklan-iklan yang terselubung ya, tahu-tahu ada masuk iklan di kita. Itulah banyak, sebetulnya kadang-kadang banyak jadi iklan tuh nggak semuanya e, asli dari YouTube juga kadang ada iklan-iklan yang ilegal jatuhnya uh, jadi padahal iklannya ditonton tahu-tahu nggak dibayar nggak ada bayar karena iklan bodong ya jatuhnya jadi saran saya uh, untuk yang mencari 10 dolar untuk mempercepat seperti itu ya seperti tadi bisa gunakan dengan akun yang lain di pakai HP satu juga bisa aman mau pakai laptop bisa diputar sampai selesai iklannya jangan di skip buktikan sendiri sahabat-sahabatku dan uh, jangan kaget ya ini bagus untuk pemula jadi bila manantar uh, eh, seperti itu sudah mau monet eh, mau apa mencarikan dolar itu jadi tidak kaget ya saya berbagi ilmu berbagi sharing semoga bermanfaat ya sahabat-sahabatku tetap semangat semangat berkarya menghibur diri pribadi dan orang lain jadi intinya jangan kaget bila pas lagi mencari 10 dolar oh, iklannya panjang-panjang kalau bisa jangan di skip sahabat-sahabatku tuh ya itu bagus benar-benar ya sahabat-sahabatku yuk semangat yang lagi sedang mencari dolar buktikan sendiri omongan saya ya saya cuma ingin membantu karena saya kalau uang membantu dengan uang tidak bisa tenaga tidak bisa karena jauh saya hanya membantu dengan ilmu yang saya punya atau yang pernah saya pelajari dan saya pernah saya lakukan di dunia hiburan ini sahabat-sahabatku Semoga bermanfaat, tetap semangat, semangat berkarya. I love you, I love you, I will can support you. Thank you.